es esmu piedalījies šajā programmā astoņas sezonas. Tas nozīmē astoņas vasaras ļoti intensīvā grafikā. Es strādāju 13 stundas dienā, 6 dienas nedēļā. Klauvēju pie durvīm un pārdevu grāmatu komplektus amerikāņu ģimenēm. Turpini skatīties, lai uzzinātu manu pieredzi. Pirms savas pirmās vasaras man likās, ka pārdošana ir par to, cik labi pārdevējs māka runāt, kā viņš var pārliecināt, cik viņš ir uzstājīgs. Bet pēc savas pirmās vasaras es iemācījos, ka pārdošana ir īsta zinātne. Tā sastāv no specifiskām prasmēm un pārdošanas sistēmas, pēc kuras vadoties var kļūt par jēdzīgu pārdevēju. Pirmkārt, es uztrenēju savu attieksmi, Un otrkārt, es iemācījos saprast un strādāt ar cilvēkiem. Pasauli mainās un turpinās mainīties, bet prasme strādāt ar cilvēkiem vienmēr būs topā un ļoti vērtīgas. ja jānosauc viena, tad tā noteikti ir mana pirmās vasaras viesģimene. Mana viesu mamma Džūdija mani sagaidīja katru vakaru mājās ar kaut ko garšīgu un tas bija īpaši atbalstoši tajās dienās, kad pārdošana nebija tik labi veikusies. Padomā labi, tā ir pārdošanas armija, ārpus komforta zonas, projām no mājām, tu saņemsi ļoti daudz atrēdījumu. Ja tomēr pieņem šo izaicinājumu, tad esi apmācāms ar atvērtu prātu un uzticies savu tvesten pārdošanas sistēmai. Tā ir sevi pierādījusi jau vairāk kā 160 gadus. Ja zini, kas ir pārdošanas guru Zigs Ziglers, tad noteikti noskaties komentāros norādīto video, kur pats Zigs dalās pieredzē par Southwestern. Lai veicas!